जल्दी निकल जाइए मुझे आई थिंक जल्दी निकल जाइए ये क्या बात है मुझे किसी से मिलना है ना तो तो साथ ही रहे बट तेरे को तेरे को बुरा लगेगा इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्यों बुरा ऐसा किससे मिलने जा रहा है मुझे बुरा लगेगा भाई मैं तो मना करेगा किसी से मिलने एक है फ्रेंड जिससे तू मतलब थोड़ा मतलब मेरे को दूर रखती है वो ये वो मिलना चाहती है वो आ रही है हाँ। वो तेरी फ्रेंड है एक भी तो उसको अकेले में मिलना है ना मुझसे वो तो ना ब्रश कोलगेट खुलाना ढिंगाना ये सब भी लेकर आएंगे कैसे बात कर रहा तेरी एक्स है यार तेरे तेरे कुछ इमोशन जुड़े थे उसके साथ है ना ताने मार रही है बैठे बैठे अरे यार कैसी बातें कर रहा है छोटी छोटी है ना ब्लैक हाँ, रंग की टी शर्ट है आ जाओ साथ में लड़की बैठी होगी लड़की बैठी वही गाइस मेरा नाम है शुभम मैं आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो गाइस तो आज क्या करेंगे तो आज फिर से वही करेंगे रूपल के ऊपर प्रैंक करेंगे प्रैंक के नाम पे हम डंडे खाएंगे और पिटेंगे क्योंकि वो हमारा काम है धर्म है हमारा पिटने का तुम्हारे लिए हमें पिटना पड़ता है बट गाइज इस बार की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि मैंने अपने एक्स को बुलाया है मिलने के लिए किसके सामने रूपल के सामने तो तुम्हें पता है रिएक्शन कितने खतरनाक आएंगे बाकी वीडियो में आ चुके तो वीडियो को पूरी देखना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वेले बैठे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय तो गाइस रुपल आ रही होगी लोग मेरे को देख चुकी है वो मुझे पता है बड़ी कमी नहीं होगी वो आ रही है पीछे कैमरे वाली भी है पीछे है पिछू है पिछू हम अपने मज़े मारते हैं स्टार्ट प्रैंक हेलो चुतिया बनाने में हम एक्सपर्ट हैं वो तेरे आते ही तेरे आते ही धूप हो गई कौन सी डार्लिंग नहीं मुझे नहीं बात करनी भगाया से चलो ठीक है डार्लिंग बात हाँ। तो उम्मा उनके साथ करके मेरे साथ करने आई है अरे को ना डार्लिंग बाद में करूंगी चलो ठीक है हाँ। बड़ी सही है धूप में तेरे आते धूप ये पहले इतना अच्छा छाव था लाइफ इतनी अच्छी मौज में कट रही थी तेरे आके सारा गम हाँ, क्यों सवाल है मेरा हाँ इतनी लेट क्यों आई एक्चुअली क्या हुआ ना मेट्रो वाले ने ना हम्म। ठोक दी एक मेट्रो के ऊपर समझ रहे हो पापा चला रहे थे मेट्रो तो। सॉरी शुभम भैया चला रहे थे ओह माय गॉड तो उन्होंने मेट्रो ठोक दी मेट्रो सर मेरे को एक जरूरी बात करना है मेट्रो बाद में ठोकियो मैं तो इन्हें ठोक रही थी मम्मी भैया ने ठोकी तू कब तक है मेरे साथ कब तक हूँ शाम तक हूँ और कब तक हूँ आई थिंक जल्दी निकल जाइए मुझे आई थिंक जल्दी निकल जाइए ये क्या बात है मुझे किसी से मिलना है ना आ, बस कोई है है जिसकी वजह से आप हमें भेज रहे हो बस है कोई बस समझ समझ जाना कोई है क्या बता बता समझ जा क्या होता है शिवम बस तो मिलना है तो आज अभी कॉल आया था मैं एकदम सडनली कॉल आ गया उसका तो मुझसे मिलना है कोई परेशान वगैरह है है कोई एक दोस्त है मतलब दोस्त से मिलना तो मुझे क्यों बका रहा है साथ में मिल लेंगे क्या दिक्कत है ऐसा कौन सी फ्रेंड है जिसको मैं नहीं जानती है बस थोड़ा सा ना थोड़ा मतलब वो है समझो समझू हम्म, समझ जाओ थप्पड़ ऐसा आएगा ना समझ साथ में रहेंगे ना अपन साथ में तो रहेंगे लोग इसलिए बुलाया कि तू चलो तू चली जाइयो अभी चली। नहीं मतलब थोड़ी देर बाद चली जाओ उसका पागल है क्या मैं तेरे साथ ही रहूंगी तेरे तो साथ ही तू साथ ही रहे बट तेरे को जी तेरे को बुरा लगेगा इसलिए कह रहा हूं ऐसे क्यों बुरा ऐसे किससे मिलने जा रहा है जिससे मुझे बुरा लगेगा भाई मैं तो मना करेगा किसी से मिलने के एक है फ्रेंड जिससे तू मतलब थोड़ा मतलब मेरे को दूर रखती है वो ये तेरे चाटुल्ले ना सजना फ्रेंड हम्म। ऐसा कौन फ्रेंड है जिससे मैं तेरे को दूर रखती हूँ कैसे समझाऊं यार तू समझ मुंह से समझा मुंह से पागल आदमी सीधा सीधा नहीं बोला ला दिखा मैं देख लूं किसकी बोला नहीं मैं बता रहा हूं तो बताना इतनी देर से कर क्या रहा है मतलब मेरी एक्स है वो भूल गई वो मिलना चाहती है वो आ रही है एक्स हाँ। वो तेरी फ्रेंड है हाँ, मतलब फ्रेंड ही तो थी अब फ्रेंड ही रहेगी अब एक्स है तो क्या वो मतलब मिलना चाहिए फ्रेंड में क्यों है भाई तो मैंने बताया देखो फ्रेंड की तुझे बुरा ना लगे तू पूछ रही है पूछ रही है बता बता इसलिए बता तो दिया एक्स पूछूं मैं मेरा हाँ, तो कोई मतलब नहीं है मेरा कोई राइट नहीं है तेरे से पूछने तो राइट है तभी तो, तो मैंने मिलने आ रहा है किससे तो नहीं मिलने आ रहा मैं मिलने तेरे से आया था उसका कॉल आया परेशान है मैं इसलिए हाँ, तो क्यों परेशान है भाई अब मुझे क्या पता क्यों परेशान है वो मतलब वो परेशान है तो तेरे से मिलने आएगी और तू उसकी परेशानी हल करेगा तू डॉक्टर लग रहा है बीमार नहीं है तो जो दवाई देगा उसको कि हाँ ले भाई दवाई अब तू परेशान मत हो अरे डॉक्टर थोड़ी जो दवाई दूंगा कैसे यहाँ से कैसे सवाल कर रही है कैसे सवाल कर रही है ना वो परेशान है कुछ फैमिली प्रॉब्लम तो है जल्दी चलो जाइयो जल्दी चले जाइयो तो वो उसके सामने रहेगी तो हट नहीं होगा तेरे को ओ क्यों साथ में रहूंगी क्या बात करनी है मैं भी हूं ना देखते क्या परेशानी है मैं भी हूं पर उसको अकेले में मिलना है ना मुझसे क्यों बोलना माही पता नहीं बस वो शायद उसकी फैमिली प्रॉब्लम है कोई मतलब फैमिली प्रॉब्लम मैं तो तू क्या चौधरी लग रहा है तो उसकी फैमिली प्रॉब्लम ठीक करेगा पहले दो कुछ था ना मैं उसका हाँ, अब नहीं हूँ कुछ था ना अब तो नहीं है ना तो उसी नाते एक फ्रेंड के नाते बस समझाना चाह रहा हूँ क्या समझाएगा जो भी ज्यादा क्या नहीं बाबी बाबा है क्या तो लड़ रही क्यों रही है ना लड़ू तेरे से छोटी सी बात है ये बात है ये नहीं बहुत बड़ी बात बना रही है तो उसे छोटी सी बात को आप मेरे से मिलने आए हो आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया और सडनली आप कह रहे हो कि उसकी कॉल आ गई तो उससे मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तेरे को बुलाया ना तेरे से बैठा हूँ ना तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं भी हूँ ना तेरे साथ देखते हैं ना क्या बात है फैमिली प्रॉब्लम है हम दोनों सोल्व कर देंगे बता तेरे को आर्ट होगा ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं मैं तो तेरे को भी मिलवा दूंगा मैं तेरे साथ हूँ तो सही तू है हाँ हूँ अच्छा तो अभी तो लड़ रही है बैठ के छोटी सी बात पे कि वो है वो तो है तेरी एक्स तेरे से मिलने आ रही है मैं लड़ूंगी नहीं हाँ देखा लड़ रही है तो उसको मैं नहीं लड़ूंगी क्या शिवम बता दे तू रिलेशनशिप में तू है कि वो है मैं भी कह रही हूँ रिलेशनशिप में वो है या मैं हूँ तू है तभी तो, तो मैं फिर तो वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ तू इम्पोर्टेंट है तभी तो मेरे फिर पास तू मुझे क्यों भेज रहा है तू मुझे ये क्लियर करना मैं तो तेरे को भेज नहीं रहा मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ कि तेरे को बुरा लगेगा तू उसके साथ रहेगी उसको मना कर कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी तेरी प्रॉब्लम है तू अपनी तरीके से सॉल्व कर ठीक है परेशान है इसलिए मिल रहा हूँ ना मेरे को शौक नहीं है कोई मिलने का वो अपने आप सॉर्ट आउट करेगी ठीक है तू कोई चौधरी नहीं लगता कि तू सॉर्ट आउट करेगा उसकी प्रॉब्लम और मेरा दिमाग खराब करने के लिए मुझे मत बुलाया गया ठीक है मैं थोड़ी दिमाग करने के लिए बुलाया था मेरे को क्या पता उसकी कॉल आ जाएगी उसको मिलना है बहुत जल्दी बहुत कस... तू तो कैसा तूने ब्लॉक कर रखा हर जगह से तो रैंडम कैसे आ रही है फिर दूसरे कॉल से आई है ना दूसरे नंबर से आई है ये समझ नहीं आ रहा मतलब दूसरे नंबर से तेरे को कॉल करके बोल रही है की मुझे घर की प्रॉब्लम वाओ राशन वाशन भी खत्म हो जाएगा वो भी तब भी तेरे को कॉल कर देगी यार शिवम मेरे घर का राशन खत्म हो गया यार ले है ना तो इतनी सी बात को बहुत बड़ा कर रही है शिवम मैं बात बड़ा नहीं कर रही हूँ मैं बहुत छोटे वर्ड में कह रही हूँ तेरे को कि मैं भी तेरे साथ रहती हूँ क्या प्रॉब्लम है हम दोनों साथ बैठ के करेंगे जो तू अलग में अलग में मतलब अकेले में मिलने की सोच रहा है तो फिर तो वही बात है तुम अकेले में मिलोगे रोगे धोगे फिर अपना पिछड़ा पिछला वो याद आएगा तुम्हें मूवमेंट्स वगैरह है ना और फिर तुम दोनों अपने में है ना वही सब होता है आजकल तो यही सब रह गया लाइफ में एक्स आ जाती है बीच में है एक्स के साथ वो पुराने मोमेंट्स याद आ जाते हैं है, और प्रेजेंट बाढ़ में जाए क्या क्या क्या बोली जा रही कुछ भी मैं कुछ भी बोल नहीं रही तू बुलवा रहा है मेरे से कुछ भी देखो मिल रहा है ना उससे वो भी वो आएगी तो तू भी बैठेगी ना मिलेंगे हम मिलेंगे दोनों ठीक है वेट करा रही है आएगी तो मिल जाएगा हाँ, दोनों मिलेंगे मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं चल उसको भेज देता हूँ नहीं मिलती मिलना है ना नहीं मिलेंगे अब साथ में यार रुपल तू मैं मेरा दिमाग मत खराब कर शिवम तू तो तू छोटी सी बात की ठीक है तो तुझे मैं तू मिल उससे मिला मैं तेरे से उससे मिलूंगी हाँ तू भी मिल मैं तो आज हम दोनों मिलेंगे उससे है ना उसके घर के में राशन वाशन खत्म हो गया तो भी पूछ रही हो ठीक है ताने मत मारे यार टिश्यू पेपर वो तो ना ब्रश कोलगेट खुलाना ढिंगाना ये सब भी लेकर आएंगे कैसे बात कर रहा तेरी एक्स है यार तेरे तेरे कुछ इमोशन जुड़े थे उसके साथ है ना ताने मार रही है बैठे बैठे ताने मार रही अरे यार कैसी बातें कर रहा है छोटी छोटी है ना तेरी प्रेजेंट हूँ पागल वो तो तेरी एक्स थी उसके साथ तेरी फीलिंग्स थी है ना साथ में सामान लेकर आएंगे हाँ, लड़ ले लड़ ले मार ले अरे कैसी बातें कर रहे हो आप मैं लड़ थोड़ी रही हूँ आपसे आपको एक बात बता रही हूँ करो कर रहा हूँ कॉल करो बेबी बोलो कहाँ पर हो आप कर रहे हो आप वाह हाँ करो करो सॉरी सॉरी हाँ sorry my mistake okay call करो आप हेलो कहाँ पर हो कहाँ कुछ नहीं आप बात करो यार sorry sorry my mistake my mistake आ जाओ यहीं पर है जहाँ पे वो जो स्टेज टाइप का है हाँ ब्लैक रंग की टी शर्ट है आ जाओ साथ में लड़की बैठी होगी लड़की बैठी है पर्पल शर्ट में टी शर्ट में sorry T shirt top okay तो जानती ही नहीं है मैं कौन तो मैंने कल साथ में लड़की बैठी हुई है शिवा अब अरे सॉरी यार गलती से प्रॉब्लम हो रही है तेरे को wow A few moments later. और आप कि एक्स को ये बता रहे हो आपकी मैं उसने देखा ही तो होगा वीडियो लड़की बैठी है सब बताने में शर्म आ रही होगी अरे इमोशन जुड़े थे भैया आपके मैं तो भूल गई थी सॉरी मेरी गलती है सारी चल फिर वो कॉपी पेन लेके ओ आ गई हे हाय हटाओ surprise this is my ex this is my ex अरे बाबू पति नहीं मुझे तो नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं कैसा इज कॉल्ड प्रैंक हां हां हां बाबू पप्पी दे देता हूं मुझे सिद्ध मेरे को तो सामने कैमरा लगा है हाय भाई इसने मेरी जला लगा दी थी भाई लग का अगर असली में एक सारी तो गार्ड छोड़ दी थी मेरी आ जानी चाहिए बिना चले निकल गया कैसा लग रहा है तो क्या था अपने एक्स को ये थे मेरे एक्स ये कहां से आई है बताओ पहले ये आई यहीं से आई चल के यहां से 20 साल पहले हम तो दर्शक के साथ डेट हुए थे ब्रेकअप कराऊंगी मैंने सेटिंग कराई तेरा ब्रेकअप कराऊंगी <laughs> तू क्या चाह रहा है हमारा रिलेशन चल चले चले एक्स बन क्या लगा कभी कर को बहन से पता नहीं क्या गाइस वीडियो तो कैसी लगी बता देना हम सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लेना फॉलो करना पर मेरे को जरूर कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहे सबको फॉलो कर लो और गाइस वीडियो बस थी ना लगता रहा कुछ कैसा लगा ले ले ले ले बुरा लग गया मेरा इसकी वाट लगने वाली थी बस हम सबको 500 500 पेटीएम करो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है मेरे को तो 1000 पेटीएम करना 500 में होता नहीं है कुछ ज्यादा कभी बहन को हजार किया जाए इनको को ज्यादा